Voici Carmen, elle a 23 ans et c'est une des jeunes ambassadrices de l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Elle vient de Cologne, en Allemagne, et elle fait actuellement ses études à Paris, en France. L'année dernière, Carmen était jeune ambassadrice de l'OFAGE en Sarre, une région allemande frontalière avec la Lorraine française. Là-bas, elle a organisé des soirées françaises, comme des projections de films français, ou bien des soirées typiquement françaises comme la fameuse galette des rois. Elle est également allée à la rencontre de jeunes lycéens mais aussi de professeurs de français en Allemagne pour leur présenter la multitude de programmes franco-allemands que leur propose l'OFAGE. Et même dans la rue, Carmen fait un peu de pub pour Lofage Et la télévision française s'est même rendue jusqu'à Saarbrück pour lui poser quelques questions. Car pour Carmen, c'est important de connaître le français et la France quand on est allemand, surtout dans une région frontalière comme la Sarre. Et pour Carmen, parler le français en plus de l'allemand, c'est quand même pouvoir lire deux fois plus, rencontrer deux fois plus de gens et se faire aussi deux fois plus d'amis. Et c'est aussi se sentir un peu plus européenne, comme les 86 autres jeunes français et allemands qui sont les jeunes ambassadeurs de l'Office franco-allemand pour la jeunesse pour cette année. en savoir plus sur les jeunes ambassadeurs de l'OFAGE, restez connectés et suivez notre page Facebook.